Приветствую вас в седьмом уроке английского алфавита для самых маленьких и не только. Наши уроки – это первые шаги к развитию разговорных навыков, которые помогут вашему ребенку начать разговаривать по-английски правильно. С вами Диана Билан, преподаватель онлайн-школы ILS. ILS – Your Bilingual Future. Hello, I'm Diana. What are you doing? I'm teaching. What are you doing? Uh, what, what are you doing? I said I'm teaching. Сегодня мы выучим английскую букву M и N. Как всегда, возьмите любой карандаш, ведь мы начинаем с того, что вместе пропишем букву М в воздухе. This is M a big M. Let's take a pencil and let's write big M. M. M. M. Теперь произнесем нашу букву лесенкой. Как буква звучит в алфавите – как она произносится в слове, затем слово, которое начинается с этой буквы. М М moon. М М moon. М М moon. This is a small m. Fine. Take your pencil. M. Emma Emma M M monkey M M monkey M M monkey Monkey Monkey, monkey, monkey, monkey, monkey! Are you messing with my head? This is a big N. Let's write it in the air. Take a pencil. N. N, n, nurse. N, n, nurse. N, n, nurse. This is a small n. Where's your pencil? Oh, it's here, okay. N. N. N. N, n nose. N, n nose. N, n nose. Теперь давайте выучим несколько полезных слов. Open, close, sleep. Open, close, sleep. Обязательно показывайте каждое слово и проговаривайте его вместе со мной. Open, open, close, close sleep, sleep. А сейчас настало время перемешать слова. Я говорю слово, а вы его показываете и громко проговариваете вслух. Ready? Sleep. Open. Close. Open. sleep close open close great now listen and say what are you doing you are listening and saying is it big M no, it isn't. Is it small m? Yes, it is. Is it big N? No, it isn't. Is it big M? Yes, it is. Is it small n? No, it isn't. Is it big N? Yes, it is. Is it big M? No, it isn't. Is it small n? Yes, it is. Is it a monkey? No, it isn't. Is it a nose? Yes, it is. Is it a nurse? No, it isn't. Is it a monkey? Yes, it is. Is it a moon? No, it isn't. Is it a nurse? Yes, it is. Is it a nose? No, it isn't. Um, is it a moon? Yes, it is. На этом пока все. Повторяйте все буквы из наших предыдущих видео и подписывайтесь на мой канал. С вами была Диана Билан и онлайн-школа ILS. Goodbye! ILS – Your Bilingual Future